Kamishna Rashid Mzee Abdallah ambaye ni mkuu wa kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar Mwataka, shirika la umeme ZECO wakishirikiana na wakaazi wa maeneo ya mjini kufanya ukaguzi wa miundombinu ya umeme kwani imekuwa ikijitokeza athari za moto mara kwa mara. Mnamo saa tatu na dakika 34 tulipokea simu kuhusiana na ajali hii iliyotokea hapa Kiponda. Kweli tukarespondi tukafika kwa wakati Aa, ah, lakini baada ya kufika kwenye tukio tukakuta kuna ajali, mama mmoja anaitwa Rehema Chande akiwa na mjukuu wake wa miaka mitano anaitwa Nabil Isa. Ah, tuseme walijirusha kutoka juu yule mama kwa ajili ya kumwokoa mjukuu wake, lakini kwa bahati mbaya daktari amethibitisha kwamba yule mama mfariki, yule mtoto amejeruhiwa, lakini sisi tukaupeleka mwili huko hospitali kwa taratibu nyingine na kuendelea na uzimaji wetu wa moto. Mpaka sasa moto tumeudhibiti uh, kwa kiasi fulani, na kama unavyoona sasa hivi tunafanya kuangalia tu kama kuna wengine waliobaki ndani mule ama hakuna mtu aliyebaki, na kama kuna mali ambazo zipo mule bado hazijateketea basi tuweze kuziokoa. Kiukweli, kwa huu mji mkongwe ni muda mrefu tumekuwa tukisema mazingira yako rafiki kwa sababu miundombinu ya mji ilivyo, magari yetu yaingii mpaka huku ndani, magari yamekaa mbali kidogo, lakini tumeunga hizo hose mpaka kufikia kwenye tukio. Hiyo imekuwa ni kawaida, lakini kwa kawaida uh, wenyewe waliojenga huu mji waliwahi kuweka fire hydrants, yani vile visima ambavyo si wazima moto, tukija tukiunganisha pipe zetu hizo au uh, hizo hose tunaweza kuzima moto, lakini bahati mbaya zimehujumiwa tangu miaka hiyo zote, sasa hivi hazifanyi kazi, lakini serikali ina jitihada za kuzifufua ili tupate urahisi wa kuzima, kwa sababu kama mnavyofahamu kuzima moto lazima tuwe na maji. Ah, chanzo cha ajali ya moto huu huko ndani ni TV. Aa, ah, sijui kama ile TV ilipata moto sana ama ilipata shoti, lakini moto ulianzia hapo na kusambaa katika haya majengo. Ah, kuna wito wa namna mbili. Kwanza kwa watu wa umeme au zeko wao wanapita mara kwa mara kukagua haya ma miundombinu ya umeme katika majengo kama haya, kwa sababu tuna, tuna imani kwamba majengo haya ni ya zamani. Kwa hiyo hata na fitting zake zitakuwa zilikuwa za zamani sana. Tumekuwa tukirudi mara kwa mara huko mji Mkongwe kuja kuzima moto kwa sababu hiyo, uh, miundombinu ya umeme na kile ukija ni huo huo umeme ndio unaosababisha mambo hayo, lakini pia na wananchi wenyewe basi wawe makini wanapoona kwamba zile nyaya zimechoka ama kuna vifaa ambavyo vimechoka, basi waweze kuvireplace kuepuka balaa kama hili. Hata hivyo katibu tawala wilaya mjini saidi Mrisho amesema kuwa ni vyema kuwa na matumizi mazuri ya umeme ili kuweza kuepukana na ajali hizo. Tutoe pole zaidi kwa familia pamoja na ndugu jamaa na marafiki wote kwa kuondokewa na mpendwa wetu ah, mama Rehema Chande Chande ambaye kwa sasa maiti yake iko hospitali ya Mnazi Mmoja ikisubiri utaratibu wa mazishi kuweza kuendelea. Wito wangu kwa kweli kwa wananchi, tuweze kuwa na hadhari na kuweka vifaa vya kuzimia moto katika maeneo yetu, hata hivyo kwamba tuweze kujiepusha na matumizi mabaya ya umeme pamoja na mambo mengine atakayosababisha ajali kama hizi. Sambamba na hayo, mkaazi wa nyumba hiyo ameomba msaada kwa wasamaria wema, kwani ajali hiyo imeteketeza mali zao. Mimi ni mkazi wa nyumba hii lakini wakati, wakati wa asubuhi niko kwenye harakati za kuenda kuhesabu majengo. Leo kuna sensa ya kuhesabu majengo, nikapigiwa simu, e bwana, nyumbani kuna waka huku, nyumbani kuna waka, eh, tatizo ni nasema kuna moto ushashika. Basi nikaacha mimi kuhesabu majengo, nikaja mbio, lakini baada ya kufika pale chochoroni nikuta moto ushashika, hapo hapo naambiwa jirani yako Birehema na mjukuu wake yule Nabil wamejitupa, lakini Birehema bahati mbaya, bahati nzuri kashafariki. Nikazoea huyo mjukuu vipi? Nikamwambia mjukuu kachukuliwa, kapelekwa kituo cha Malindi polisi na kupelekwa hospitali, lakini kufika naona kama hali unavyoona sasa, mpaka sasa nyumba inaendelea kuungua. Mimi alikuwa mwanangu wa kiume, lakini aliwahi kutoka na wanangu wote wametoka, wako mmoja uko skuli, wengine wako chuoni mpaka sasa hivi bado na mama yake alikuwa ndani, lakini aliwahi kutoka. Kwa sisi hatujatoa kitu chochote ndani, hajatoa pesa, hajatoa chochote, yani baada zingo zinazo mwilini na mke wangu nguo alizo nazo mwilini hamna kicho bado. Samaria kwa watu wenyewe, Samaria wema watusaidie, tunaomba misaada, tutapokea msaada, na maana hatuna chakula wala nguo kwa sasa, tupo tu wala pesa, maana pesa ilikuwa nimeweka ndani hakika sote zimesiai kuchukua pesa pesa yangu imeacha ndani hapa nipo nipo mtupu, sina chochote. Naambia nauli ya kwenda hapo Amani sina mm. hapa nilipo Nikiripoti eneo la tukio, mimi ni Mariam Sleman wa Tifu TV.